唔係喎，我哋有 Lulu 同埋 Lulu 喺一齊喎。啊，Lulu 同 Lulu，啊，魯鴛鴦吧，一鵬彈一鵬啊。我對面 A G 哦。歪的。對面那那個人。什麼人來了？好吃的嗎？來。哎，Lulu 先好冇。What the fuck？OK，I'm done。I'm done。I'm done。 哇，我天啊，这个！什么来的？嗯，其实其实其实这个仔是水。啊？其实他是水？他是 s 牛？什么什么 s a m u 你弄 s a m 我我不告诉你，我一直以为 Echo 是 Jack。不是不是麦阿 Jack 是麦阿阿 Jack 是阿 Jack 是 Jack。那什么事？ <laughs> 阿杰是上一场最废的那个啊，呃又来也帮我嘿， <laughs> 你是谁啊？特殊感觉？咬呀！有点很痛啊。哇，你的 damage 不错，不过上一场不要这样子帮我。你上一场我第三招，你再超我啊，然后我再射第一招给你看，看你拿不到他，跟你讲。喂，不要这样子，不要这样子。 <laughs> 哎，你小心哦，自己推到这样前面去。哎呀，我有分寸的啦。 可是这问你你推到正前面去，你还比他吃到 level 有没？哪里有啊？吃到 level 六，没有啦，看错了。哈哈，眼睛也上重。真的。我快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！啊跑！快跑！快快 还在塔里面，我懂。来呀，推塔了！Yes，成公。y e s sir。我也又要开输十都。人哈。哦，来个 LZ 哪里啊！哎呀。 来了喽，都讲了。啊，终于啊！我都 o 萨博了，快努力！准备要勒个丢你，丢的丢你阿星，丢的阿星！ <laughs> 快，我去拿下，别乱。哎，还不错哦，这个。完了。Nice play，很心痛啊，应该讲，我精心准备了这么多年。 我带你，来来。又上埋佮。喂，我接受唔到咯。别骂不了。别骂他吧，不了，我到好了。哦。Range 开呀！Range 开呀！ 我老友突然间断线。看到看到，来了。Round three. 来，pull down 来。Nope. Oh no. Nope. Oh no. No. No. 看。啊。我。我在兜我。突然间有一个人飘出来。走走走。 抓抓了抓了！哎，拜拜。 <laughs> 哇！哇！哈哈。

哇！哟，你又给他救了第二次哎！It's a disaster！走走走，我给你。呜！不不不不不！不要不要不要不要！呀！ Nope.来，OK，这一个我不要顶啊。Headshot。Nice，nice， <laughs> <laughs> 出来打波！又没有了啊！对啊，出个 S，我要出来打波， <laughs> 出来面对。不是讲出来面对，你讲进来面对。没有。继续，继续。